Hola, les habla Alexis, también conocido como Aloway por mi higiene. Este es mi primer video hablando en una cámara y vengo a comentarles sobre un lugar en el cual estoy metido desde hace bastante tiempo. Le he puesto de nombre La Brecha. Es un lugar en el MMR del cual no puedes salir sin importar cuánto trates de hacerlo es un lugar que existe entre los 2800 de MMR y los 2900. Pocas personas son las que tienen las cualidades para estar en la brecha. No todos los que están entre 2800 y 2900 están en ella. Pero hay gente como yo o algún otro que también yo conozco por haber estado en la brecha o por seguir en la brecha que no pueden salir. Puedes bajar de la brecha, eso sí. Puedes terminar con menos de 2.800 de MMR fácilmente. Pero la historia con la brecha es el, espacio de 100 de MMR que hay entre los 2.900 y 2.800. No se puede salir, ya lo he intentado, estoy hace 7 meses intentando salir de la brecha. Me he vuelto loco intentando salir de la brecha, loco. No saben lo que es estar ahí. Es increíble. Repito, no todos los que están entre 2800 y 2900 están en la brecha. Pero los pocos que sí tienen unas cualidades que ningún otro tiene. Son personas que cometen ciertos errores, pero los tienen implementados dentro de su cerebro muy dentro de su cerebro esos errores, para que los puedan repetir una y otra vez, siempre con los mismos resultados. Es un error que está implantado tan dentro que no importa cuánto intentes corregirlo, no vas a poder. Es increíble. O sea, estar en la brecha es como terminar en un submundo. Es una dimensión paralela al MMR normal. Cualquiera puede venir y decirte que salir de los 2800 y los 2900 y pasar fácilmente a 3000 es sencillo. Pero porque ellos nunca jamás estuvieron en la brecha cuando estuvieron en ese pequeño espacio de 100 de MMR. Los que hemos estado ahí conocemos el verdadero horror. El horror que hay dentro de la brecha. No, no cualquiera sale de la brecha. Yo aún no puedo salir. Tengo muchos deseos de salir de ella. Yo le llamo la brecha 28-29. Y ese es el lugar en el cual te manejas entre 2800, el 28, y 2900, el 29. ¿Creen que estoy loco? Pues puede que sea cierto que estoy loco. Puede que esté hablándole como un pelotudo a la cámara, lo cual probablemente también sea cierto. No hay nadie cerca mío. Estoy completamente solo en la oscuridad frente a una pantalla de computadora, contándoles a ustedes lo que es estar en la brecha. Ya saldré de la brecha algún día. Algún día, Volvo, me dejará salir de la brecha, porque no es mi culpa, no es culpa de la gente con la que me toca. Es un lugar experimental en el que Volvo te mete. Es como el lugar experimental, es como una parodia de Low Priority pero en MMR. Es increíble el modo en que te trolean en la brecha. La clase de gente que hay en la brecha. Puede que sean pasajeros en la brecha, puede que no estén siempre en la brecha esas personas. Puede que ni siquiera sepan que estén en la brecha porque son personas que no van a estar jamás. Las personas que están en la brecha rebotan entre 2900 y 2800 y siguen ahí para siempre, a menos que bajen porque subir no pueden. 2900, 2800, 2900, 2800. Y rebotan y rebotan y rebotan y rebotan. Y permanecen ahí. Permanecen ahí. Ya voy a salir algún día. Algún día saldré. Y lo van a ver. Porque voy a hacer un video acerca de saliendo de la brecha pasar los 2900 por más de 50 puntos. Porque puedes subir más de los 2900, pero subes a 2913 y vuelves a bajar directo a 2800. Directo te mandan de una patada los 2800. No estoy loco, digo la verdad. La verdad. Ahora me iré a seguir jugando rankings. Y seguramente cuando termine el día de hoy seguiré en esa brecha. Y cuando termine el día siguiente seguiré en esa brecha. Pero voy a salir algún día y cuando lo haga ustedes van a ser los primeros en saber que salí de la brecha. Se los demostraré, maldita sea. La brecha, el lugar en el que la gente mucho tiempo está y pocos salen el lugar donde los errores se pagan caro, el lugar donde los errores no son fáciles de corregir, el lugar donde tu cerebro te juega malas pasadas. Pronto sabrá más de mí. Este ha sido Aloway y me despido de ustedes diciéndoles que pronto saldré de aquí y pronto me verán subiendo fácilmente de 3.000 a 4.000 a 5.000. Pero voy a salir, lo voy a hacer. Pronto lo verán. La brecha 28-29 no me tendrá aquí para siempre. No estoy loco, maldita sea, no estoy loco.